birumvikana ko ushobora kugira ubwoba ukagira igihunga igihe wagiye kwa muganga bakakubwira ko urwaye umutima cyangwa ukaba waherekeje umuvandimwe wawe inshuti yawe mukavayo bababwiye ko inshuti yawe urwaye umutima kubera ko umutima ari indwara ikomeye cyane indwara akenshi ishobora kuza buhoro buhoro ikazagaragara yararenze inkombe itagishoboye kuvurwa ngo ikire ako kanya akaba ariyo mpamvu indwara eh, igomba kwitabwaho abantu bakayimenya tukamenya uko twayirinda tukamenya icyo twakora igihe twabaswe nayo tukamenya uko twakwivuza maze ibi bikadufasha kubaho mu buzima buzira umuze gusa nubwo ari indwara ikomeye iyo uyivuje ugakurikiza inama za muganga ugahindura imibereho yawe birashoboka ko ushobora kubaho neza ugaba ukabaho ukora imirimo yawe isanzwe maze ukanabaho igihe kirekire nk'uko byatangajwe n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima oms byagaragaye yuko indwara z'umutima arizo za mbere ku isi zihitana abantu benshi ibi bikaba byaragaragajwe n'uko buri mwaka iyi ndwara ihitana miliyoni cumi na zirindwi n'ibice birindwi njye nitwa dr safari bizimana niba utarakanda kuri subscribe turagusaba gukanda kuri subscribe ukakanda kuri like nimba ufite comment cyangwa ikibazo ukabyandika mu mwanya wabugenewe ni bavuga ko umuntu arwaye umutima ibi bivugwa igihe umutima uba utagishoboye gusunika amaraso gupompa amaraso mu bice byose by'umubiri mu ngingo zose z'umubiri kugira zikore kuko izo ngingo zidashobora gukora ayo maraso atazanyeho za ntungamubiri ya sukari n'ibindi ngo bihe utwo turemangingo imbaraga zo gukomeza gukora rero umuntu ashobora kurwara umutima mu buryo butunguranye cyangwa akarwara umutima mu buryo buri koronike ni ukuvuga ukarwara umutima bigenda buhoro buhoro ukazabimenya nyuma y'imyaka icumi kubera ko umutima muri icyo gihe uba utagishoboye gukora ka kazi ke ari ako gupompa amaraso ushobora kurwara umutima w'iburyo cyangwa ukarwara umutima w'ibumoso ibi tukaba turaza kureba ibimenyetso bishobora kukubwira nimba urwaye umutima w'iburyo cyangwa nimba urwaye umutima w'ibumoso cyangwa nimba ibice byose by'umutima byawe byarafashwe ni ibihe bimenyetso umuntu urwaye umutima agaragaza, nimba urwaye umutima birashoboka ko uzagaragara igihe uri kugenda, uri kugenda nk'urugendo rurerure ukumva urananiwe cyane kandi abandi bagifite imbaraga, ukumva utangiye gusemeka, utangiye guhumeka nabi ukabura umwuka, ibi birashoboka ko ushobora kuba urwaye umutima, nimba wiyongereye ibiro mu buryo butunguranye nko mu minsi icumi ukaba wiyongereyeho ibiro icumi birashoboka ko waba ufite indwara y'umutima yaje mu buryo butunguranye bikaba byaba ngombwa ko wipima cyangwa ukipimisha ibiro maze ukajya kwa muganga ukisuzumisha bakareba nimba utarwaye umutima nimba ubyimba ibirenge cyangwa ukabyimba inda ukumva muri wowe uri kugenda uremera ukumva uraremereye kugenda bikakunanira menya ko ushobora kuba urwaye umutima nimba ukunze kwikanga cyane umuntu yakingura nk'urugi yakuvugisha utabyiteguye utamubonye ugahita wikanga ukumva umutima urateye cyane menya ko ushobora kuba ufite ikibazo cy'umutima nimba ugira ikibazo cyo guhumeka igihe uryamye ahantu harambuye waharyama wamara nk'iminota itanu ukumva utangiye kubura umwuka bikaba ngombwa ko wicara menya ko ushobora kuba ufite ikibazo cy'indwara y'umutima nimba ugira ikibazo cyo kunywa amazi menshi cyane ukanywa amazi menshi maze ukabona ibirenge byawe biri kugenda bibyimba buhoro buhoro kandi utihagarika cyane menya ko ushobora kuba urwaye umutima umutima rero umuntu ashobora kuwurwara mu gice cyawo cy'ibumoso muri iki gice cyawe cy'ibumoso iyo umuntu arwaye umutima kenshi ikimenyetso cya mbere agaragaza ni ukubura umwuka no gukorora ukagira akahe k'inkorora akaba ari nk'akantu kaguhagamye mu muhogo kakaba gatuma wumva buri kanya wahora ukorora ibi bikaba biterwa na wa mutima uba utagishoboye gukurura ya maraso avuye mu bihaha ya yandi aba yamaze kwinjiramo ogisijene aba yamaze kuvamo imyanda iyo umutima w'ibumoso udashoboye gukurura ya maraso ngo ya maraso akomeze urugendo rwayo niho hahandi amaraso yuzura mu bihaha yakuzura mu bihaha muri twa turemangingo tw'ibihaha bita alveole tukuzuramo amazi twakuzuramo amazi umwuka ntuba ukibasha kwinjira neza ngo uce muri izo alveole ugere ku maraso akaba ariho hahandi uhora wumva ufite akahe ko gukorora ugakorora buri kanya ugakorora E, iyo bitinze bigera aho utangira no gukora amaraso uyu ni umuntu uba urwaye umutima w'igice cy'ibumoso ku muntu urwaye umutima w'igice cy'iburyo akenshi bigaragara mu gihe abyimbye ibirenge cyangwa amaguru amaguru akagenda abyimba noneho wakandaho ukabona uretse kubyimba amaguru ashobora no kubyimba n'inda ndikabyimba ukumva uraremerewe nyine kugenda bikakunanira kubera ko amazi yawe aba yagiye kuzura mu birenge no mu nda, uri no kunywa amazi menshi, ayo mazi uri kunywa ntuyasohore, ukumva uraremerewe. Kwa kundi twavuze ko umuntu yiyongera ibiro mu buryo butunguranye nko mu minsi icumi, ukabona abantu bakakubwira ko wabyibushye mu buryo butunguranye, ukiyongera ibiro vuba vuba cyane, menya ko ushobora kuba urwaye umutima w'iburyo. Nimba ufite indwara y'igifu, uri kugenda wiyongera ibiro cyane ukaba ufite indwara y'igifu idakira bakuvuje imiti yose bikanga bishoboke ko waba ufite indwara y'igifu ibintu byatuma umuntu arwara umutima akenshi umuntu urwaye umuvuduko w'amaraso iyo atawivuje neza birangira uwo muvuduko w'amaraso umuteye indwara y'umutima umuntu unywa itabi cyane iryo tabi ribamo nikotine iyo nikotine ituma umuntu agira ikibazo cyitwa arteriosclerose iyo habaye arteriyosclerose rero bimutera umuvuduko w'amaraso bikazatuma mu gihe runaka azarwara umutima iyo ufite ibinure byinshi ubyibushye cyane ufite ibinure byinshi cyangwa utabyibushye mu buryo bugaragara ariko muri wowe hari ibinure bita kolesiterole izo kolesiterole akenshi zituma muri ya mitsi isohoka ku mutima bita aorte byinjiramo ibyo bita amaplaque d'aterome ya ma plaque datera menge muri iyo mitsi isoka isoka ku mutima iyo mitsi ntabwo iba elasitike ku buryo iyo umutima uri gutera usunika amaraso iyo miti iyo mitsi itaguka itakwaguka rero igatuma wa mutima ukora ukoresha imbaraga z'umurengera byamara igihe kinini umutima ukabwira bagakomeza gusunika amaraso maze bikazarangira basanze urwaye umutima kandi ibi ngibi akenshi byo bigaragara nyuma y'igihe kinini umaze igihe kinini abantu bakubwira ko ubyibushye nawe ubibona ko ubyibushye wumva ugenda uremerewe ugenda wiyongera ibiro vuba vuba bikazarangira bagusanzemo iyi ndwara y'umutima nimba urwaye diyabete menya ko diyabete ishobora kugutera indwara y'umutima mu buryo butunguranye cyangwa mu buryo buri koronike ibi bimwe twabisobanuye igihe twavuze ku ndwara ya diyabete nimba ufite ikibazo gituma ugira amaraso make yaba ari kanseri ituma ugira amaraso make yaba ari imirire mibi ituma ugira amaraso make ibyo bishobora gutuma urwara umutima kuko iyo amaraso ari make bituma umutima ukora cyane kugira twa turaso duke umutima uri kubona uri kutugeraho twose tugenda ngo tugere mu turemangingo twose uku rero gukora cyane k'umutima mu gihe kirekire bituma umutima bigeraho ukananirwa wananirwa bagasanga urwaye umutima bikaba ngombwa ko bavura icyateye icyo kibazo cyawe cy'umutima nimba ubyibushye cyane twavuze ko bishobora kugutera indwara y'umutima nimba ugira ikibazo cyitwa apne du igihe usinziriye ukabura umwuka bikaba ngombwa ko ukanguka wakongera gusinzira nk'iminota mirongo itatu ukongera ukumva ubuze umwuka ugakanguka bikaba ngombwa ko wicara akenshi iyo ibi bimaze umwaka imyaka ibiri igihe kirekire birangira nawe urwaye umutima maze bikaba ngombwa ko wivuza umuntu udakora siporo umuntu utanyeganyega utagenda n'amaguru nawe aba afite risiki nyinshi yo kurwara umutima kuko uku kudakora siporo bituma umubiri wiyakimiramo wuzuramo ibinure byinshi bigatuma ubyibuha byatuma ubyibuha bya binure bikazatuma urwara ikiba indwara y'umutima umuntu urya umunyu mwinshi nawe aba afite risiki nyinshi yo kurwara umutima cyane cyane n'undi muntu unywa inzoga cyane mu buryo adashobora gukontorora akanywa inzoga buri munsi buri kanya, ibi nabyo bishobora kumutera indwara y'umutima nubwo ari indwara ishobora kuza nyuma y'imyaka icumi ariko iyo uri kunywa inzoga mu buryo buri desordone uba ufite risiki nyinshi y'uko uzarwara umutima. Ni iki rero twakora kugira twirinde iyi ndwara y'umutima? hari ibintu byinshi dushobora gukora kugira twirinde indwara y'umutima cya mbere ni uko tugomba kureba indyo turya ibyo dushyira ku meza yacu tugomba kuyiringaniza tukagabanya umunyu n'isukari tukagabanya amavuta maze tukita cyane ku mboga tukita cyane ku binyampeke tukita cyane ku mbuto ibi tubyitayeho cyane akenshi bigabanya ya sukari yakagombye gutuma tubyibuha cyane maze bigatuma tugira ubuzima um, buzira umuze nimba dukora egisasisa egisasisa mvuga aha ni siporo siporo si ukwiruka mu muhanda gusa ushobora gukora siporo iwawe mu rugo buri minota cumi n'itanu buri munsi ukaba ugomba kumara iminsi cumi iminota cumi n'itanu ukora siporo cyangwa nimba bidashobotse ukaba ukorera hafi yo mu rugo ukajya ujya ku kazi ugenda n'amaguru nimba ari ahantu ugomba kugenda n'iminota cumi n'itanu ukagenda n'amaguru ukagaruka n'amaguru ibi bituma umutima utera neza bigatuma ya maraso agenda akagera ku turemangingo twose ibinure bikagenda bigabanuka cyane cyane bya binure bibi twita cholesterol bikagenda bigabanuka maze bikakurinda indwara y'umutima nimba unywa itabi ugomba kurihagarika kuko itabi na ya nikotine ibirimo bitera indwara y'umutima nimba urwaye umuvuduko w'amaraso ugomba kwita ku miti cyane muganga yakwandikiye ku buryo wa muvuduko wawe utazamuka cyane kuko iyo uzamutse cyane imitsi yawe ya mitsi igendamo amaraso yirwanaho mu kwirwanaho igakomera cyane yakomera cyane umutima wawe ugakora ukajya usunika amaraso amaraso agahura na resistance. bikaba ngombwa ko umutima ukora cyane kugira ya maraso agere mu turemangingo twose aho agomba kugera nimba baragusanzemo indwara ya diyabete ni byiza ko wakurikiza imiti muganga yaguhaye n'inama muganga yakugiriye kugira iyi diyabete itarenga inkombe iyi sukari yawe itazamuka cyane kuko iyi sukari iyo izamutse cyane akenshi twavuze ko yishyira muri hahandi mu mitsi maze igatuma imitsi aho amaraso agenda haba hato maze bigatuma umutima ukora cyane ukazagutera ikibazo ikindi kibazo cya diyabete ni uko twavuze ko iyo isukari ibaye nyinshi cyane ituma amaraso avura ayo maraso yavura agakora ibibumbe by'amaraso byakwinjira muri ya mitsi ijyana amaraso ku mutima imitsi bita amartere coronaire bikaba byagutera icyo bita infarctus du myocarde infarctus du myocarde ni igihe bya bibumbe by'amaraso byinjiye muri ya mitsi y'umutima byagera mu mitsi y'umutima bigatuma iyo mitsi ziba maze igice kimwe cy'umutima ntikibona amaraso ahagije cyabura amaraso ahagije kigahita gihagarara gukora akenshi iyo gihagaraye gukora gihagaze gukora n'umutima wose uhita uhagarara ukabona umuntu apfuye urupfu rutunguranye ariho ahandi wumva ngo umuntu yari ari kugenda ari muzima aguye mu muhanda cyangwa yari ari mu kazi arahagarara agira isereri gato aragwa ahita apfa akenshi benshi baba bishwe n'indwara bita infarctus du myocarde iba yatewe na bya bibumbe by'amaraso byinjiye muri uwo mutima bikazibya ayo ma artère coronaire yamara kuziba umutima ugahita uhagarara n'ukuri ni iki twakora rero kugira twirinde ingaruka z'umutima nimba baragusanze urwaye umutima ugiye kwa muganga waripimishije muganga yasanze urwaye indwara y'umutima ufite ibimenyetso byose icyo ugomba gukora ni uguhindura imibereho yawe ukajya ugenda n'amaguru kuko umuntu w'umurwayi umutima ntabwo wakora siporo iruhije cyane ariko ugiye n'amaguru ukajya ugenda n'amaguru iminota itanu ukajya ugenda eh, wubahiriza eh, uko muganga yakwigishije bishobora kugufasha ukabana n'indwara maze ugafata imiti bikaba byatuma nyuma y'igihe runaka ukira nimba ubyibushye cyane ugomba kugerageza kugabanya umubyibuho wawe mu gukora siporo no gufata imiti imwe n'imwe twigishije muri mu gihe twigishije indwara ya diyabete nimba ufite stress ugomba kugabanya stress yawe cyangwa ukamenya uko ukontorora siteresi yawe kuko iyo umuntu afite siteresi umubiri ukora ah, imisemburo yitwa amakatekolamine kandi aya makatekolamine yaba ayisekirite yakozwe ari menshi atuma umuntu arwaye umuvuduko w'amaraso wahora na siteresi rero siteresi si uguhungabana upanika gusa ushobora kugira siteresi ukadeprima. ibyo byose bigutera depression cyangwa bigutera guhungabana ugomba kumenya kubikontorora kubimanaginga ku buryo bitazagutera kurwara umutima nimba unywa inzoga ugomba kugabanya kunywa inzoga yawe maze ukirinda kurya ibiryo birimo umunyu mwinshi n'ibirimo amavuta menshi cyane cyane ukirinda kunywa amazi menshi igihe basanze urwaye umutima w'iburyo kunywa amazi menshi kunywa amaji menshi amaji kenshi aba arimo amasukari menshi nabyo ugomba kubyirinda maze ukirinda no gufata iyi miti igabanya ububabare ibi nabivuga cyane cyane ku badamu bagira ibibazo by'imihango imihango ibarya cyane usanga bahorana ya miti ya monti inflamatoire, za ibuprofene za diclofenake za endometasine cyangwa abantu barwara umugongo cyane ni abantu bahorana iyi miti ya monti inflamatoire. igihe basanze rero urwaye umutima ugomba kwirinda iyi miti ugasaba umuganga akakugira indi nama y'uko wabigenza n'uko wakwivuza izo ndwara zituma uhora ufata iyi miti ya monti umutima uvurwa ute rero nk'uko twabivuze ko umutima ushobora kuwurwara mu buryo butunguranye Iyo umuntu arwaye umutima mu buryo butunguranye uri kugenda cyangwa wari wicaye muri ofisi yawe, uri kumva mu gatuza hakuriye mu buryo butunguranye, ukaribwa cyane mu gatuza ukumva uri kubura umwuka, ni byiza guhita uhamagara ako kanya abantu bari iruhande rwawe bari hafi yawe bakaza bakagufasha, icya mbere ukicara nimba wakwicara ku ntebe maze bakaza bakagusanga wicaye ku ntebe wegamye. ibyo byagufasha nimba uri kumwe n'umuntu ufashwe n'icyo kibazo akaribwa mu gatuza cyane agahita abura umwuka hita umufasha akwicara nimba mudafite intebe iruhande mwicare hasi wicara kwegamyeho maze uhita uhamagara nimero ya sami icyenda rimwe rimwe bagahita baza bakamufasha mwaba muri hafi ya farumasi ukaba wasaba ubufasha muri farumasi bakaba baguha kanini kitwa nitroglicerine ukagashyira munsi y'ururimi rw'uwo muntu wafashwe n'icyo kibazo bigahita byagura iyo mitsi ye y'amaraso maze amaraso akongera akagenda neza mu gihe muba mutegereje ubutabazi bwihuse bwa tugomba kumenya ko ibi bibazo by'umutima akenshi ibi bibazo bitunguranye bikunze kuba ari nijoro bityo rero abantu babana mu nzu wumvishe mugenzi wawe afite agize icyo kibazo ari nijoro ugomba gukora ibi ngibi navuze hejuru maze bikaba byabafasha mu gihe mutegereje ubutabazi bwihuse ni iyihe miti rero bafata iyo wasanze urwaye umutima hari imiti ugomba gufata ya mbere ni amabeta boroka amabeta boroka ni atuma umutima utera neza ugaterana imbaraga hari ama de lanzine de conversion ni atuma imitsi yaguka hari amadiuretique atuma ya yabaye menshi mu birenge mu nda asohoka impyiko ikayasohora ariko hari na za digoxine za digoxine ni imiti ituma umutima utera neza ugatera kuri ritme nziza mu kindi tugomba kumenya nimba ushaka kwirinda kutazarwara indwara y'umutima ugomba kugerageza ukagabanya ubunini nimba uri munini cyane warabyibushye cyane ugomba kugabanya ibiro byawe ukagabanya indyo yuzuye nk’amavuta n'umunyu mwinshi ukagabanya kurya inyama cyane inyama cyane cyane tuvuga ni izi za roti inyama za roti z'umutuku inyama zitukura ziba zirimo ibinure byinshi ziba zirimo ayo makolesterole menshi iyo uzikunze rero akenshi bigutera ikibazo Ikindi tugomba kumenya nimba ushaka kwirinda indwara y'umutima ni ukujya ugenda n'amaguru, nimba ugomba kugenda iminota cumi n'itanu, genda iminota cumi n'itanu buri munsi bibe bya buri munsi, ube buri munsi, nimba ufite imodoka ukajya ugenda mu modoka igihe wagiye wenda mu birori no mu zindi gahunda, ariko nimba ugomba kugenda iminota ukagenda iminota cumi n'itanu buri munsi bikaba byagufasha. Mu gihe uryamye rero ugomba kwisegura kuko iyo wiseguye bituma mu gatuza kawe kajya hejuru gato bigatuma uhumeka neza bya bibazo byo kubura umwuka usinziriye ukabyirinda kuko twabonye ko bishobora kugutera kuzarwara umutima nimba wabonye wiyongera ibiro ugomba kwipima ibiro buri munsi kipima ibiro buri munsi iyo wabonye wiyongereho ikiro kimwe n'igice ku munsi umwe ukaba wakwihutira kubonana na muganga akaba yagufasha akakuvura ikindi twabona aha ni ukwirinda kunywa inzoga inzoga nyinshi cyane cyane izi nzoga ziba zirimo urufuro ni inzoga akenshi ziba zirimo amasukari menshi amasukari tuvuga aha ngaha ntabwo ari amasukari aryoherera ari amasukari aba mu nzoga ni amasukari bita sucre de malte. izo sukari nizo zituma banywa b'inzoga babyimba inda bakabyibuha bakabyimba inda ukabona yarageze nk'iriya ubwo rero izi nzoga zishobora kugutera umubyibuho ukabije zikaba zagutera diyabete zikaba zagutera indwara y'umutima tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye twongera kubibutsa gukanda kuri subscribe nimba mutarabikora mugakanda kuri like mwaba mutarasharinga iyi videwo mukayisharinga waba ufite comment ukayandika mu gice cyabugenewe turabashimiye naho ubutaha nimba ufite ikibazo cyihariye wacyandika muri komenti tukaza kugusubiza bayi